और और ये एम साहब महेश कदेरिया जी जिला पंचायत के जो भी सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं वो स्टेज पर आ जाए जिला पंचायत के जो भी सदस्य मौजूद हैं वो स्टेज पर आ जाए जरूर अपने घोड़े के द्वारा करतब दिखाते हुए और उन्हें बार बार कार्यक्रम के अपनेपन में डालते हुए और इस की प्रतियोगिता को बढ़ाते हुए जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें धन्यवाद